其实就是我自己感觉，就是各方面的矛盾，大家就是说，嗯，没有人直接的说出他们真正的目的，就是不管是因为这个地区很复杂，有中国，有缅甸，也有呃不同的民族，比如德昂有德昂的军队，还有佤族，还有就是这个果敢，就是好好多个。 不同的军队在这个地区，所以每一方都没有明确的讲出他们的政治的目的是什么，没有人去直接的去说，而只是就是战争，互相在打，但是谁也不愿意，谁也没有去讲他们的他们的想他们真正的想法是什么。 d'antagonisme, de conflit. Euh, et la situation est extrêmement complexe dans la région. Euh, il y a le côté chinois, le côté birman, il y a aussi la réalité de toutes ces ethnies différentes. Euh, il faut comprendre que les, les, ont leur propre armée, il y a aussi l'ethnie des Wa qui a sa propre armée, il y a la rébellion du, du Kokan. Et tout, tout, ça, ils ont tous des des motivations, des, une réalité euh, mais encore une fois, ce dont je me suis rendu compte, qu'en fréquentant ces, gens-là, ben, personne n'abordait le sujet et n'avait en tout cas une volonté particulière de s'exprimer sur la question. Euh, la seule réalité qui était, euh, elle, flagrante et évidente, c'était qu'on était en guerre et, et qu'il fallait réagir à cette situation de conflit et de danger 嗯，但是就是因为我。